Yüreğime sorsalar seni yanar kavrulurum Su bedenim kar ateş rüzgar olur savrulurum Uçuşur küllerim saçına tac olurum Ne olursun dokunma öyle kalır rüzgar aşık oldum diye bilirim, O kadar özledim aşık oldum diyebilirim O kadar özledim bilemezsin Sen